Ciao ragazzi, bentornati dalle vacanze. Io sono qui a Milano, lui è Flavio, amici della pelle. Eh, ci sentiamo presto. Eh, stiamo lavorando per voi, vero? Fai vedere Pizzetto. Pizzetto buono! <laughs> e non solo quello. <laughs>